los payasos son muy cosas. ¿Vieron cuando van al circo? Que ven, alguien que ven los payasos y que siempre se caen. Todo es broma, los payasos tienen la vida real. Todos pueden ser payasos. Miren. paré, lo paré. Ahora andá ahí y sigo grabando yo. seguí grabando? Sí, sí, algo como que está vos, lo pasa a todos lados y después pongo el video otra vez y a aparecer y vos no aparecer y después pongo otra vez y voy a aparecer y sí, ¿qué hacen? No iba nada, ¿eh? ¡Aparecí! los gente, lo voy a tener. Les doy muchos besitos para el año que viene, cuando nos veamos de vuelta, y que Dios los acompañe. Que lo pasen también.